प्रेस करना है alt e प्रेस करना है आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यहां पे क्लिक भी कर सकते हैं तो हम alt e प्रेस कर लेते हैं जैसे ही alt e प्रेस करेंगे तो यहां पे ये नजर आएगा करंट ठीक है तो आपको इसी करंट पर कर देना है क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको साइड में दिखाई पड़ेगा f8 फाइल फॉर्मेट तो आपको जो भी फाइल फॉर्मेट रखना है F8 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ नजर आ जाएगा आपको आस्काई आस्काई फॉर्मेट रखना है एक्सेल रखना है एसटीएमएल रखना है जेपीजी रखना है पीडीएफ रखना है क्या रखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए तो जैसे मान लीजिए हम इसको एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक्सेल को यानी एक्सेल स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करके और एंटर करते हैं ठीक है और फिर सेंड पे क्लिक करते हैं ये जो सेंड दिया हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं या आप शॉर्टकट की ई e भी प्रेस कर सकते हैं तो हम ई e प्रेस कर देते हैं ठीक है ई e प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग टू योर सिस्टम तो ये देख सकते हैं एक्सेल में तो ये देख सकते हैं जो हमारी फाइल थी वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गई है और ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी तो आप किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में ठीक है लाइक ये तो एक फाइल थी किसी दूसरे फाइल को भी अगर आप एक्सपोर्ट कराना चाहें तो यही तरीका यूज कर सकते हैं ठीक है ये तो एक एंट्री पास की थी जिसको मैंने एक्सेल में इंपोर्ट कराया था यहाँ पे देखिए ये डेबुक है यहाँ पर जाते हैं ये पहली वाली एंट्री को हम एक्सपोर्ट करा के देखते हैं ठीक है तो यहाँ से इस बार मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और करेंट पर क्लिक करता हूँ और हमें फॉर्मेट क्या चाहिए वो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे तो अगर आपको जेपीजी फॉर्मेट चाहिए या पीडीएफ चाहिए पहले मैंने एक्सेल कराया इस बार पीडीएफ कराता हूँ ठीक है और फिर सेंड पे कर देना है क्लिक जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो डिपेंडिंग टू योर सिस्टम ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं सेम वही इनवॉइस जो है एक्सपोर्ट हो गई है पीडीएफ में तो ये वो तरीका है जिससे आप किसी भी टैली फाइल को एक्सपोर्ट करा सकते हैं चाहे एक्सेल में कराना चाहे चाहे जेपीजी फॉर्मेट में कराना चाहे या पीडीएफ में कराना चाहे या एचटीएमएल फॉर्मेट में कराना चाहे आप आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video